¿Qué tal, gamers? Aquí los saluda Shifu07 y sí, señores, hoy estamos en un especial, el especial de Día de Muertos, no especial de Halloween, porque pues es una cosa diferente y bueno, que se celebre en mi país, que es México, y pues como les prometí en el anterior video de leyendas de Estados Unidos, o más conocidas en Estados Unidos, que si no lo vieron, pues se los dejo aquí en la descripción, que fue em, eh, que dije que si llegáramos a muchos likes, pues subiría este especial, ¿no? Y bueno, pues aparecer si llegamos como a 20 likes o por ahí, así que bueno, pues me gustaría subir este este, especial. Y bueno, pues vamos a empezar con leyendas de terror en México. la leyenda de La Llorona. Es una de las más famosas leyendas mexicanas que ha dado la vuelta al mundo. Se trata de La Llorona, la cual tiene sus orígenes desde el tiempo en que México fue establecido junto a la llegada de los españoles. Se cuenta que existió una mujer indígena que tenía un romance con un caballero español. La relación se consumió dando como fruto tres bellos hijos, a los cuales la madre cuidaba de forma devota convirtiéndolos en su adoración. Los días seguían corriendo entre mentiras y sombras, manteniéndose escondidos de los demás para disfrutar de su vínculo. La mujer viendo su familia formada, las necesidades de sus hijos por un padre de tiempo completo, comienza a pedir que la relación sea formalizada. El caballero la esquiva en cada ocasión, quizás por temor al que dirán. Siendo él un miembro de la sociedad en sus más altos niveles, pensaba mucho en la opinión de los demás y aquel nexo con un indígena podría afectarle demasiado su estatus. Tras la insistencia de la mujer y la negación del caballero, un tiempo después el hombre la dejó para casarse con una dama española de alta sociedad. La mujer indígena, al enterarse dolida por la traición y el engaño, totalmente desesperada, tomó a sus tres hijos, llevándose a las orillas del río abrazándolos fuertemente con el profundo amor que les profesaba, los hundió hasta ahogarlo, para después terminar con su propia vida al no poder soportar la culpa de los actos cometidos. Desde ese día se escucha el lamento lleno de dolor de la mujer en el río. Hay quienes dicen haberla visto vagando buscando desesperada con un profundo grito de dolor y lamento que clama por sus hijos. La culpa no deja de descansar. Su lamento se escucha cerca de la Plaza Mayor. Quienes miran a través de sus ventanas ven a una mujer vestida enteramente de blanco, delgada, llamando a sus hijos y que se esfuma en el lago de Texcoco. No mames. Jalisco, el árbol del vampiro. La historia cuenta que en Guadalajara colonial llegó un hombre muy rico de Europa, quien todas las noches salía vestido de negro y con una actitud misteriosa. Se llamaba Don Jorge. Cada que salía aparecían animales muertos, pero estos se empezaron a convertir en humanos. La gente asustada decidió salir en busca del causante cuando, cerca del panteón de Belén, escucharon gritos. Era Don Jorge atacando con la boca el cuello de un hombre. La gente lo persiguió, pero él logró huir así que el cura de Guadalajara lo fue a buscar a su hacienda. El vampiro juró vengarse de todos cuando alguien le clavó una estaca en el pecho. Al morir lo enterraron en el mismo panteón de Belén, pero lo extraño sucedió cuando un árbol empezó a crecer justo por encima de la lápida de Don Jorge, misma que se rompió. La leyenda dice que el día en que el árbol sea derrumbado o que las raíces rompan por completo la lápida, Don Jorge el vampiro regresará a llevar a cabo su venganza. Ciudad de México, el fantasma de la monja. María de Ávila, que vivió en el siglo XVI, se enamoró de un mestizo de apellido Arut, quien quería casarse con ella por su dinero y estatus social. Los hermanos de María, Daniel y Alfonso, se enteraron de lo que estaba pasando y se opusieron rotundamente a este matrimonio, así que le prohibieron a Arut y a ver a María. Al principio él se negó, pero los hermanos le ofrecieron mucho dinero que él aceptó para marcharse. Se fue sin ninguna explicación a María, quien cayó en una profunda depresión. Dos años estuvo así hasta que sus hermanos decidieron enclaustrarla en el antiguo convento de la Concepción, donde se la pasaba rezando y pidiendo por él. Un día no pudo más con el dolor y se ahorcó en un árbol de duraznos en el patio del convento. La enterraron ahí mismo y un mes después de su muerte su fantasma empezó a aparecer por las noches, reflejándose en las aguas del convento cuando alguna de las novicias o monjas se veía el rostro. Desde entonces se prohibió la salida de cualquiera de ellas al jardín cuando anocheciera. La leyenda cuenta que como no podía soportar estar sin su amado, ya muerto salió a buscarlo y lo mató para estar con él aunque sea en el más allá. Xochimilco, la isla de las muñecas. La gente cuenta que don Julián Santana, un hombre que vivía en una chinampa, empezó a recolectar muñecas que se encontraba por doquier para espantar al espanto. Y es que se cuenta que cerca de su chinampa murió una niña ahogada, quien solía asustar a don Julián, así que él, en ofrenda de paz, le regalaba las muñecas para que juegue con ellas. A lo largo de muchos años coleccionó miles de muñecas, entre las que él encontraba y le regalaba. Don Julián murió, solo, y ahora dicen que él es el quien de repente se aparece a cuidar de sus muñecas. digan que estoy